guys! Welcome back to my channel and for today's video, magkakaroon tayo ng another good binds na item na gusto kong i-share sa inyo. Isa siya sa dupe ng mga cleanser ngayon. Bago ko sa inyo i-share, alam nyo na ang gagawin guys. Make sure to subscribe on my channel down there and also click mo na rin yung notification bell para maging notified ka sa aking YouTube video. So, kung gusto mo malaman kung ano ba yung tools cleanser na dupe na gagamitin natin for today, just keep on watching. Let's go! naman guys yung Pureo, ba? Diba? Pureo is kilalang kilala siya lalo na gamit siya ng mga sikat na ating beauty vlogger and yung mga artista natin dyan na gusto ng magical cleansing sa mukha. Hindi hassle sa pagki-cleansing ng mukha pero at the same time deeper ang pagki-cleanse ng face natin. Nakahanap ako ng dupe ng Foreo. Nakuha ko siya sa Lazada. And this one just reminds me the Foreo kasi ang Foreo ngayon guys medyo mahal siya. Aminin natin yon Hindi naman lahat ay ang bumili bumili ng Foreo kasi nga expensive. Nakahanap ako ng dupe neto. So, ito yung price niyan. Dito ko nilalagay or kung saan ko siya nabili. Ayan siya, guys. So, binili ko siya sa Lazada Bounce Back Sale. Nakakatawa lang kasi ang nakalagay dito, super cool washing machine. I don't know why, pero ayan siya. Laking tulong niya nung nag-start akong gamitin yung tools na to. Maliit siya and multifunction kasi ginagamit ko rin siya pang serum ng face ko after kong ma-cleansing ng muka. So, nakalagay dito sa kabila is pa new new experience. New waterproof design, clean face perfect remover. So, ayan siya guys, ayan. Ayoko naman kasi guys na mag magsabi sa inyo kapag hindi ko pa siya ginagamit. Sasabihin ko naman yon kapag first impression but this one, dahil na-excite ako, gusto ko na siyang gamitin agad-agad para malaman ko kung talaga bang katulad ba sila or hindi. Sasabihin ko sa inyo siguro ano-ano yung pagkakaiba nila. Alam nyo naman, sa Foreo High Tech, nakokonect yon sa phone natin and then dun mo pwedeng i-calculate kung gaano kataas yung vibration ng cleanser na gamit mo. Dito sa kabila guys, na andito yung product function. Sabi dito, quickly remove facial dirt and restore white skin, promote blood circulation, speed up metabolism, increase the absorption capacity to make your skin ruddy and shiny. Sabi dito, it is silicone electric facial cleanser. Vibration frequency niya is 6,000 RPM. Charging time is 2 hours. Ang weight lang niya is 39 gram. Hindi siya mabigat at hindi siya hadlang dalhin. Lahat naman yan nandito yan guys. Ayan, yung mga pinagsasabi ko nandyan yan. Ito siya guys. Napakita ko na to sa aking uh, Lazada haul. Ito yung likod. Yan dito sa pinakababa yung saksakan ng kanyang charger. Tapos dito sa unahan, nakikita nyo naman yung button yan. Diyan nyo i-open. Kasama sa box is meron siyang ganitong charger. So, ayan. Yung parang charger ng Nokia, ganyan. Pero ayan, uh, ah, naka-USB yan tapos ganyan yung charger niya. USB type, ikabit nyo na lang to kung meron kayong pinaka-adapter ng charger nyo sa cellphone. Pwede nyo yun isaksak doon. Then, gagana na siya. So, andito yung pinaka-manual. Ang sabi dito, Silicone Electric Facial Cleanser. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Dito tayo sa English magbasa. Para meron tayong indication naman sa product na to. So, ang sabi dito, clean the skin cleansing instrument. O, Diba? Instrument, tools din yun. Ganon din yun eh. This product is a high-tech beauty tools designed for facial cleaning. Yes, I know girl. High-frequency vibration technology with special soft silicone brush can effectively separate the oil and residual cosmetics. Deeply cleanse the skin and dredge pores, removes acne, eventually achieve the result that improve your skin. This product, unique soothing massage mode can help massage nose to side and the skin around the eyes and relax facial muscles help remove dead skin cells, promote facial cells regeneration, removes wrinkles, lift firming, anti-aging, and let the skin back to life. Oh, sumayan girl, ang ganda ng kanyang indication. Pero imo sa haba ng indication na yun, itong product na yun yung tinutukoy guys. Meron dito ang security consideration, using and storing matters, paano nyo siya gamitin, nandito rin siya, andito sa manual. Ito guys, oh. Ayan, andito sa maliit na manual na to kung paano nyo siya gagamitin. Ayan. So, hindi naman tayo malilito kasi may English to sa likod. Kaya hindi lang siya puro ching chong. Hindi siya puro Chinese. And meron siyang prepare work. Siyempre, gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Paano naging maganda para sa akin yung product na to, ba? Diba? First of all, kaya gusto ko to at parang nare-reminis ko sa kanya ang Foreo. It's because yung bristle niya, hindi man sila parehas na merong uh, parang clear dito sa baba. Doon umaano yung LED light right? But, girl, travel-friendly to. Kahit saan. Pwede mong i-shoot sa bag mo. Basta lagyan mo lang siya plastic na can cover for this one. And then, you're good to go. Kasi itong part na to, guys, this is a silicone. And meron siyang maliliit na bristle and meron siyang medium to large bristle dito. And nako-cover up niya yun dito sa nose. Talagang nalilinis niya kasi nga maliit lang siya. So, at the same time, hindi ako hirap sa paglilinis ng mga gilid-gilid ng face ko, yung mga sides na ang hirap mahirap abutin. Long press mo lang siya para ma-open. And then, dito sa likod naman guys, kung makikita nyo, ayan, ginagamit ko to for uplifting. Ginagamit ko siya for, ano, basta uplifting ko siyang ginagamit. Pag serum or naglalagay na akong moisturizer, ginaganon ko siya para naka-absorb ng face ko yung pinaka-product na nilalagay ko. Kasi syempre, meron siyang vibration. So, parang nasasak ng aking pores yung mga nilalagay kong ka-artihan sa face. Ganyan. Meron tong intensity ng 1, 2, and 3. Yung 1, pinakamababang vibration. Then second one, yung parang medium. And then yung third one is yung high frequency ng vibration. At kahit saan pwede nyo siyang gamitin. And at the same time guys, simula nung na-receive ko to, I never been charge it again. Hindi ko pa siya na-charge guys. As in, until now guys, gumagana pa rin siya. Hindi siya ganun kabilis malobat. Kaya pala guys, 2 hours approximately yung charging time niya kapag nalobat siya. Kasi matagal matagal siyang maubusan ng enerhiya. Tagalog yon girl. Hmm, gamitin na natin siya. So, magtatanggal muna ako ng aking makeup sa face and papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Okay? A few inches later. Okay, guys. So, ayan. Nakapag-headband na ako. Lagi nyo doon nakikita guys, it's my favorite headband. Malambot kasi siya and may pa-ears tayo dyan. Gagamitin ko tong aking collagen makeup remover cleansing towelettes. Alam nyo rin to guys, this is my favorite na pantanggal ng makeup. Yes, because it's a makeup cleanser, di ba? Kuha lang ako ng isa, then magtatanggal muna ako ng makeup ko. Pero yung lip tint ko, syempre dyan lang yan. Stay put lang siya dyan. Natanggal ko na yung makeup ko at kita nyo na naman yung pinaghirapan kong eye bags. Pero, okay lang yun. Pinagpuyatan ko yan, girl. Shower face na ako ngayon, guys. And ipapakita ko na siya ngayon kung paano ko siya ginagamit. Pero syempre, bago ko yung gamitin, actually guys, I'm using this whip soap from Snail White. Ito yung Sanamo. And na-purchase ko din to sa Lazada guys. Watch nyo yung aking first impression. Ililink ko na lang sa description box below yung aking first impression na ginagamit ko for today. Kasi guys, I'm using their skincare right now. Ayun. So ngayon, basain ko muna ng konti ang aking muka. Talagang hanggang dito yan guys dito sa leeg. ito yung sabon na ginagamit ko. Yung whip soap. Yung may net. Lalagyan lang natin yung buong face natin. Kung hanggang saan tayo maglilinis. Tapos dito sa noo. Oh. Yan. Tapos itong leeg. Yan. Uh, so, meron na siyang katas ng snail white. So, next thing na gagawin natin, gagamitin na natin tong ating special tool. Ayan, ganyan yung kanyang first vibration. And then, yung second, ganyan. Ganyan siya. And then, yung third one, ganyan siya kalakas. So, sobrang lakas ng vibration nila. Kapag ginagamit ko siya, pag open ko neto, yan, first yon tapos pinipindot ko lang ng isa. So, we'll be using this one na, ah. ayan, ginagamit ko lang siya for circular motion. And then, ayan, ganyan ko lang siya ginagamit, guys. Para yung dirt sa mukha, natatanggal. Ayan, ganyan. Hindi mahirap abutin yung pinaka-edge ng aking nose kasi maliit nga lang siya. Kasi nga, travel size nga. So, nasusuot niya kahit sa pinaka-sulok-sululok. Pinaka... -sulok. pinaka kasulok-sulukan. <laughs> Talaga nararamdaman niya na nakiklense yung iyong, iyong mukha. Yan. Tapos, syempre, wag niyo kalimutan yung leeg para nalilinis din yung leeg natin. Pantay sila ng kulay at the same time, di ba? Yan. Tapos, babalik ulit ako dito sa akin. Kasi kadalasan, kung saan yung may malaki akong pores, dun ko talaga minimaintain na talagang malinis yung mukha ko. Kasi syempre, ito, dito sa gilid ng nose, ba diba? Malaki yung pores natin dyan. Dyan visible yung pores natin. So, dapat yun yung kine-cleanse talaga natin. Kasi, dun pumapasok yung mga dumi. Nagkukos yun ng acne. Which is, ayaw naman natin yun, ba diba? Ayan. Tapos, maghuhugas na tayo ng muka. Diyan lang kayo at babalikan ko kayo. Siyempre, Okay, finally, ayan, nakapaghugas na ako ng mukha, guys. Kita nyo naman, ah, kahit anong cleanser naman ang gamitin nyo, basta yung hiyang kayo at ramdam nyo sa sarili nyo na smooth siyang gamitin. Once na gumamit ka kasi neto, mababrighten up niya yung mukha mo, especially kasi deep cleaning yung nangyayari kasi nga nagkakaroon siya ng vibration. Habang may sabon yung face mo, siya na yung gumagawa ng paraan. Ma-deep cleansing yung mukha natin nang wala tayong hassle. Kasi siya syempre kapag kamay lang, ang outer part lang yung nalilinis mo. Hindi mo nalilinis yung pinaka pores mo. Yun lang, yun lang yung nagagawa kasi ng kamay natin. Kung ano lang nasa ibabaw, yung outer part lang ng face natin, kung may dumi dyan, yun lang. Pero kapag gumamit tayo ng tools, Like this one na talagang sobrang happy ako kasi nga dupe siya ng Foreo. Siguro kapag nagkaroon ng budget, mas better na magkaroon tayong Foreo. Pero sa ngayon guys, vegetarian muna tayo. Kaya masasuggest ko na gamitin nyo muna yung ganitong product. Marami nito guys sa Lazada. So it's up to you kung anong shape, kung ano ba yung mas magiging practical sa inyong gamiting tools para makatulong, maka-deep cleansing sa mukha Ito lang naman yung gusto kong i-share sa inyo na aking favorite tools ngayon at the moment na ginagamit ko na nakakatulong talaga siya girl at hindi ako tinutubuan ng mga pimples. Ang gusto ko lang syempre mabahagi sa inyo kung ano yung mga natutuklasan ko para pare-parehas tayong magiging maganda at makinis ang ating mga fest lalo. Ganyan! Thank you for watching this video and spending a time with me. At tatapusin ko na to guys dahil matutulog na po ako kiss.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 Stay safe always and thank you again for watching and have a good one. Bye everyone! And, uh, batawag dito kasi, kaloka.